sirdoonka qarsoodiga waxaa loo yaqaanaa gacanta ugu dheer ee ay dowladuhu leeyihiin waana hay-adaha ururiya xogaha iyo macluumaadka dabeetana kala baadha oo kala safiiya kadibna u isticmaala qaab ay ugu ilaaliyaan maslaxadaha waddamadooda islamarkaana ay ku kharibaan deganaanshaha dalal kale oo caalamka mid ka mid ah hay-adaha sirdoonka ee caalamka ugu khatarsan xilligana waa sirdoonka dalka ruushka waana sirdoonka ruushka ee uu ka farcamay hay-addii k g b ee dhanka basaasida u qaabilsanayd dalweynihii midoogii sofiyeeti barnaamijkeenan xogaha dahsoonna waxaynu usoo bandhigaynaa macluumaad ku saabsan hay-addii sirdoonka ee k g b magaca k g b waxaa loo soo gaabiyey magacii sardoonkii midowgii soofiyeti ee la aasaasay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo tobankii oo ku bagnayd curashadii kacaankii raashiya iyo dumitaankii boqortooyadii raashiya burburkii midowgii soofiyeti sanadkii kun iyo sagaal boqol koob iyo sagaashankiina raashiya waxay hay-addii k g b ku bedeleen hay-adda haatan shaqaysa ee f s b oo ah hay-adda sardoonka federaalka raashiya hay-adii sirdoonka k g b waxay lahayd mas-uuliyado badan oo ay ka mid ahaayeen howlgallada sirdoon ee dalka dibaddiisa iyo ilaalinta amniga hogaamiyaashii sare ee midooda sofiyeeti iyo la socodka ciidamada ilaalada xuduudda ee dalku lahaa iyo weliba dhaqdhaqaaqa guud ee habdhaqanka maalmeed ee dadka caamka hay-adda k g b waxaa loo haysteynayahayd ta ugu weyn hay-adaha dhanka basaasada ee caalamka ka jiray iyadoo ay u shaqayn jireen ugu yaraan nus milyan qof oo hawsha basaasidii ee hay-addaasi kulug lahaa kuwaasoo laba boqol oo kun oo ka mid ah ay ahaayeen ilaalada xuduudaha ee waddanka sanadkii laba kun iyo lix waxay ruushku boqolkiiba afartan kor qaadeen kharashka miisaaniyadda sardoonka waxaana dhowaan dadka caamkaa ah loo bandhigay qaar ka mid a ah magacyada halyeeyadii sardoonka ee k g b sida gibord vintana iyo xaaskiisii jawhara oo uu helinayay alex putin kuwaasoo ahaa shakhsiyaadka fuliyey howlgallo khatari ku gadaanayd sirdoonkii sofiyeedka ee k g b waxay ahaayeen sirdoonkii ugu horreeyey ee xogo ah iyo macluumaad dhammaystiran ka hela barnaamijkii quwadda nukliyeerka ee maraykanka ee mashruucii manhantan halka sidoo kalena ay muddo kooban gudaheed macluumaadka dhanka teknolojiyadda horumarsan kaga heli jireen dalalka reer galbeedka madaxweynaha haatan ee ruushka valadimir putin waxa uu muddo lix iyo toban sannadooda kasoo soo hay-addii sirdoonka raashiya isagoo sitay magaciisii qarsoodiga ahaa ee planto waana magaca qarsoodiga ah ee uu basaas kastaa leeyahay maadaama shaqada uu qabanaya ay tahay mid si weyn qarsoodi looga dhigay inta badan shaqaalaha ka howlgeliyay safaaradaha ruushka iyo maraykanka ee magaalooyinka moscow iyo washington waxay ahaayeen kuwo u tababaran dhanka waxbasaasida iyo sardoonka iyadoo ay dhacaysay in mararka qaarkood dadka qaar ka mida looga caydhin jiray waddanka shaki soo gala shaqada ay hayeen dartood sardoonka k g b waxay daaha ka qaadeen haybta basaaskii ugu khatarsanaa ee taariikhda adduunka soo mara iyagoo munaasabad ay magaalada moosko ku qabteen ku soo bandhigay magacii iyo muuqaalkii basaaskaasi iyo howlgalladii khatarta ahaa ee uu fuliyey oo ay soo raacdo qaabkii uu u dhexgeli jiray ee u muquuran jiray safafka dhinaca u basaasayo waana noloshii ken feld oo dhammaanteed ay ku lamaanayd howlgallo basaasnimo oo midaba midka darrayd howlgalladaasuu la halmaalayay dhacdooyinka qarnigii labaatanaad waana noloshii qarsoodiga ahayd ee ay xitaa warwarka ka muujiyeen dalalka reer galbeedku oo markii dambe wadnaha farta kaga hayn jiray inuu masterviil qabto mas-uuliyadda hay-adda sardoonka ee k j b dabeetana uu darbad aanay kasoo waaqsan u geysto basaaskii ruushka ee kim fel oo muddo dheer ku noolaa dalalka reer galbeedka kana dhex shaqaynayay waxa ugu dambeyntii uu diyaarad u raacay dhanka dalka lubnaan halkaa oo loogu diray markab gaar ah oo dhanka ruushka u soo qaaday waana howlgalka lagu badbaadinayay basaaskii u khatarsanaa ee taariikhda soo mara waana dhacdada dhacday sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo lixdankii sanadihii toddobaatameyadii iyo sideetameyadii qarnigiina dhaafay hay-adda sirdoonka ee midowgii sofiyeeti ee k g b waxay jabsadeen isgaadhsiintii uu lahaa mid ka mid ah diblomaasiyiintii sarsare ee dalka maraykanka waana siyaasigii henry kissenger oo ay dhammaan xidhiirhkiisa isgaadhsiineed dhegeysan jireen hay-adda k g b waana raaxaysan jiray gudoomiyihii hay-adda k g b mastar yuuri oo gudaha iyo dibadda ku noola waana macluumaadka ku saabsan dabagalkii iyo la socodkii lagu sameeyey dadkaasi taleefanadii la dhegeystay khiyaamadii lagu sameeyey iyo natiijadii ka soo baxday waana macluumaadka bulshada caalamka laga qariyey ee weli sida adag loo ilaalinayo